Bueno, bideoan e, daukat. Motorra hartuko dut, ni motorrez ibiltzen naiz eta gaur eh, egan egiten ere, eh? E, kontatuko dizuet, VDIGCOM da esperientzia bat, eta bueno, horretan zelan aritu garen Josi Sierrarekin batera eta Xavier Mujika berritxegunen nagusikoak aurrera eman dugu. E, aurkezpenak zati hauek ditu. zedea, sukaldea eta tresneria. Batez be, mudel mutean gaudenez, elkartukerako tresnak ere da topagunea, bat aierra ere azalduko dizuet eta gainetik. Eh, v dizkon da, V virtuala, eta dizkon da badakizue jazta eh, jade gaitasun digitala. Europar markoan inguruan, iaz eh, udan, egin zan udako euskal Herriko unibertsitatea kantoratu zuen udan ikastaro bat, eta, bueno, Anuska Ferrari ikiratzi duena ekarri zuten, eta badakizue horrelako ikastaroetan, eta orduan aurten egin dugu online bertsioa. Online horretan, eh, neguan, Udako Euskal Herriko Unibertsitateak antolatzen ditu horrelako bidaiak, eta, bueno, bostazte, eraman dugu aurrera. haiek eskatu zidaten ere, ba, sekuentzia didaktiko hori ere eh, muderen txertatzeko, eta hori da, egin duguna, gaitasun digitala, eh, irakaslegoaren artean zabaldu. Eh Nola egin dugu? Ba, bueno, bloke batzuk, ibilbide formatibo bat ezarri dugu, helduak gara, beraz, e, eh, balatzeko irizpideak ere pirtu-pirren eh, oinarritu dira, wikiak erabili ditugu, eta orain eh, kontatuko dizu eta purbet, ba, zukaldea, benetan zein blokeak erabili ditugu, ba, zuek ere eulertzeko, eulertzeko e, zeran planteatzen ditugu nekintzak. Bueno, aurkezpen hau ere ja zabalik dago, eta gero gehiago ikusi nahi baduzue, e, aukera daukazue. E, musikaz duten, txuten, mantrak dira, e, koroak dira, indioak ondo pasatzeko erapurbet, e, eh, bueno, enfoke konektibista daukagunez eta purbet ganberri garenez, ba, horretan e, jarraitzeko, ez da. Zeharkako ekintzak, ba, planteatu duguna glosategia, planteatu dugu e, bakoitzak bere e, portafolio batean argitaratzea lan guztiak hasieratik, eta gero ba, blokeka eh, joan gara azaltzen gaiak. Lehenengo blokean, ba, gaitasun digitala, zer da ez da? Bakoitzak, azunartu behar zuen, ba, benetan zure ingurunean, zer da gaitasun digitala, zer antanteatzen duzun. Zaiatu gara ere beti e, giroa sortzen, eh, e, muder izan da guretzat mini komunitate bat, e, praktikako komunitate bat. Horretarako haien e, e, portafolioak indeksatu ditugu zinbalu batean, ba, horrela era grafiko batean ikusteko. Hemen eh, bigarren blokean e, ba e, eh, dizkon benetan e, gelaratzen, ez da zelan eramaten dugun hemen dira ditugu ikasleren batzuk, esan zuten oso exigentea izan zala. E, agian nahi ere ziren. Gero, irugarren blokean, personal learning environment inguruan e, aritu ginen. David Zalbarez ere egon iaz, eta hori ba, bueno, zelan e, ohartaratzea, ez da, benetan zelan ikasten dugu gu, gu webetan, beti e, e, onuragarria dela e, gelditzea, ezta, bizitza orokorrean eta honetan ere. Eta daugarren blokean e, pasatu ginen e, wikien bidez e, personal in environment erakunde batean kasu fiktizio baten moduan e, egitera. Dana oso harin joan zan, hau moduan. Eta, <laughs> eta bueno, wikiaz gain ere guretzat foroak oso balioagarriak dira, ze benetan elkartrukerako e, elkarrizketa funtzeskoa da eta errezagoa da elkarrizketa hori sortatzea foroetan. Ada tresneri nagusia, hasieran mudelen, eh, amaieran mudelen, e, benetan eh, hor e, alkartzen ginen, baina bueno, e, denetarik pikatu dugu, e, bideokonferentza batzuk ere e, bueno, ba, lortzen genuen einean, Anuska Ferrarirekin eskaintzen genuen, como erdi gamifikazioa, sorpresa, e, Twitterren ere ari gara, Eta bueno, hemen e, beste diapo bat ipini dut bereziki, ba, antolat, e, eskaintzeko zelan egin dugun wikien lana, eta beti oso saia sortatzen zaigula, baina guretzat, ba, bueno, egin genuen open space bat moduan, ez da, bost talde eh, sortu genituen, eta bakoitza sartzen zen talde bakoitzan, horretarako adosten zuten foroetan, eta gero baia eraiki zuten, ez da, haien kasua. Taierra, E, tailerra da beste e, modeleko jarduera bat, hasiera baten akatzak ematen zituenak eta ez ginen ausartzen benetan erabiltzen, kiren arteko ebaluaketa eta eba, autoebaluaketa egiteko aukera ematen digu eta benetan e, ikasteko eta irakasteko e, paradigma aldatu nahi dugu, ba honetara joan behar gara. E, benetan diseinuak eta helburuak argi baditugu, baina gero eta ez bada aldatzen, ba ez dugu ez ere egiten, ezta? Zergatik erabili? Ba, benetan kontrola ematen diegulako e, ikaslei, ez da? behar da, <laughs> e, benetan kontrolak entzen dugulako, eta, eta guk dinamizatzaileak gara. Oso oso garrantzitsua da ondo e, sartzea metodologia honetan. Eta horregatik bos fase daude, Mudel Mut Espainien egon ginenean Mallorcan, e, eskaini zuten, eta bueno, hau apurretere handik e, daukat, ez Lau, bost fase horiek, ba, lehenengo azortzea, e, beste baliabide moduan, ez da, mudelen igotzen duzu, eta bale, zein epeetan, zer egin behar dute, zer, zer entregatu behar dute, zein ebaluatzeko irizpidetan, eta behin sortuta, e, eh, ikaslek bidaltzen dute lana. E, onaino, da zer egin bat bezala. Inoiz ez ditut e, erabili mudelen, por zerto. <laughs> eta e, bidalketa aldian, haiek e, bidaltzen dute. Eh, grazia benetan eh, dator orain, ez da, irugarren aldian, balorazio aldian. Irak, irakasleak esleipena egiten du, aleatorio izan daitek, edo zuk erabaki zenbat lan baloratu behar dituen. Eta ebaluatzeko irizpeak ere zuke epintzen dituzu guk, egin genuena, super zabi mugika, oso metodologikoa dela, eh, sortu zuen errubrika bat prozesuaren inguruan ikastaroren arabera. Eta orduan, ba, baluatu behar zuten azan, haien portafolioa, haiek egin zuten, arrazatzen dut, arrazatzen <laughs> dut, laugarren fasean kalifikazio mantrekin noalako. E, kalifikazio egunean, benetan azkenean kontrola daukagu. E, naiz eta ziren arteko dalaketa egin, e, ikasleek ez dute ikusten guk laugarren fasea heldu arte. Orduan horretan mudelek badakizue mm, jerarkia dagoela, boteretsuak gara eta egin nahi dugu nahi duguna. Bosgarren fasean ja, e, horretan ja behin dagoenean, e, ikasleek ikusten dute beste ikasleek ezan dutena haien lanaren inguruan, gure irizkiren arabera. Guk ere beti behartzen dugu komentario bat ipintzea, ez du balio, bai, bai, bai, edo eskala, ez, ez, mojate un poquito eta emoio zu iritzi bat, ezta. Eta mm, ikasitakoa, ba, bueno, ikasi duguna da, benetan virtualizazioak eh, albidatzen duela Open Education, benetan bideo batzuk e, zeunden, baina guk e, zabaldu duguna, guk ere ez dugu irakurri dana, sortu dana, horretan ezin genuen, e, gaitasun digitala, ingurune digitalan e, lantzen dala eta benetan e, bizi izan dugula e, ikasketa ba, e, paradigma aldaketa, ezta benetan horrela izan da eta gu ere oso pozik. Eskerrik asko. Zuri, zia.